သာသနာတော်နှစ်2500 58ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရီ1386ခုနှစ်ကဆုံလပြည်နေ့2014ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင် ခရိုင်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသဟာယသာသနာစင်တာ ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာ၌ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်စတုထအကြိမ်မြောက် ကဆုလပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့အမှတ်တရဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မန္တလေးမြို့ဥအောင်မြင့်ဒေါ်ရင်မေအကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာမိသားစုမန္တလေးမြို့ဥစိုးဝင်းဒေါ်နန်းဆန်ဒေါ်နန်းဆိုင်စော ရွှေမီးအိမ်ပညာရေးမိသားစု မန္တလေးမြို့ဥမောင်ကိုဒေါ်စန်းစန်းအေးအောင်စပုအထီဆိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့ဥသိယဒေါ်ညိုစိန်ညိုညိုထက် fashion store မိသားစုအောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မပါဠအသင်းမန္တလေးမြို့ဥဝင်းမြင့်ဦးရွှေမိအထက်စင်မိသားစုမန္တလေးမြို့ဥတုတော်ဖြူတက်ထွက်အထီဆိုင်မိသားစု ပြင်ဦးလင်မြို့ အောင်ချမ်းသာပြိုးဥယင်ကိုသိန်းထွန်းမဖြူမိသားစုရန်ကုန်မြို့ဒေါက်တာဥတင်ထွန်းဒေါ်တင်လှမိသားစုမန္တလေးမြို့ဦးစိနောရတဥဝရတမိတို့အားမိသား၍ဒေါ်အေးမှုမိသားစုပုံညတဟာယကုသိုလ်ရှင်ပေါင်းတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ကဆုံလာပြီဗျာဒိတ်တော်ဝဲနှင့် အမတ်တရားပုံရိပ်များအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကို ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကို အာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်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 မေတ္တာကြီးမာသမိတာလင်တထာဇနီစွန်ကြီးကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကို ကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏကျိန်ဖျများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည် မဟာကာရုဏီကတ္တတတဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တသနာတသဝိနယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတတိကဆုပ်လာပြီပြရိတ်တော်ပွဲနဲ့အမတ်တရ ပုံရိပ်များအပိုင်းနှစ် ဖះလောင်းတော်သူမိရာယသိဟာဒီပင်ကရာနဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များကြွလှမ်းသွားတဲ့အခါမှာရှင်ညွတ်တဲ့မှာလျာမောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်စိမ့်သောငါတရားခင်းပြီးဖះလှူဒန်းရာကနေပြီးဖះနဲ့တန်ဃာတွေကြွသွားတော့နေရာမှာထပြီးတော့ထိုင်ပြီး တင်မြင်ခွေပြီးတော့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတသောသောလောကရက်ကနတ်ပြမာတွေရောလူသားတွေအပါအဝင်အထူးသဖြင့်နတ်တွေပြမာတွေရဲ့အတန်ကပို့ပြီးတော့ကျေပုံရသူတို့ကအစွမ်းတကူရှိတာဖြစ်တော့စကြဝဠာတိုက်တသောက လာရောက်ကြတဲ့နတ်တွေပြမာတွေက တသန်နဲ့နဲ့ကောင်းကြီးဩဘာပေးလိုက်ကြတာဘယ်လိုပေးတုံဆိုဒုဝံဗုဒ္ဓောပဝိတ္တိတေချာပေါဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မှာပဲတေချာပေါအရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓဖြစ်မှာလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြောဆိုလိုက်ကြတဲ့အတန်ကြီးဟာစัจ java လာဒီကနေ့လူတွေရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေနေတဲ့စัจ java လာမျိုးပေါင်း တိုက်တထောင်ကနတ်ပြမာတွေရဲ့အတန်ဟာတုံဟိပြီးတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးကြားရတဲ့အတန်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်စေလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒုဝံဗုဒ္ဓဘဝိတ္တိဒုဝံဆိုတာသေချာပေါ့ဗုဒ္ဓဘဝိတ္တိဖျားဖြစ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ကဘာပေါင်းမြောက်များစွာလွန်တဲ့အခါမှာအခုလိုစွန့်ဤတတ္တိရှိပြီးတော့ တတိထူးကဲတဲ့အသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့ဒီအသေးလေးဟာဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာကိုဗျာဒိတ်ပေးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နတ်တိပြမာတွေအားလုံးကနေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တကယ်ကိုဖျားဖြစ်မှာပဲလို့ဆိုပြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အတိပြုတ်ပေးကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗျာဒိတ်စကားကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အတိပြုတ်ကြအတိပြုတ်တယ်ဆိုတာ တာမန်အနေထားနဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုယုံကြည်ယုံနဲ့အတည်ပြုတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေရရက်ကိုအလုံးကအကဲခတ်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အတည်ပြုကြတဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုကြတယ်အဲ့ဒါလိုပြောဆိုတဲ့တဲမဲ့လူသားတွေကတော့အကုန်သိနိုင်ပုံမပေါ်ဘူးအခုလိုကဆုံလာပြီနေ့နတ်နဲ့ခင်းမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကံကြွဝင်တဲ့အချိန်လို့ဆိုတော့ ညကျန်းတော့မဟုတ်ဘူးဆွမ်းခံကြွတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်တိပြမာတွေရဲ့ကြွေးကြော်သံထဲမှာဒုဝံဗုဒ္ဓောဘဝိတ္တိတေချာပေါက်ဖျားဖြစ်မှာဆိုတဲ့စကားနဲ့ဘာလို့တေချာပေါက်ဖျားဖြစ်မှာဆိုတာပြောရအကြိမ်ပေါင်းသူတို့ဘလောက်ထိအောင်အတီးပြုတ်ပြီးပြောကြတယ်လဲဆိုရင်26ကြိမ်အတီးပြုတ်ပြီးတော့ပြောကြတာ ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗျာဒိတ်စကားပေါ်မှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေတွေ့ပြီးတော့ထပ်မံအတည်ပြုပြီးတော့ပြောကြတာလဲဆိုတာကိုကစုံလိုက်ပြီဗျာဒိတ်တော်ပွဲရဲ့အမတ်တရပုံရိပ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဘုရားဝင်ပါဠိတော်မှာဒီအတိုင်းဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပြောပြထားတာရှိတယ်ပေါ့ဘုရားလောင်းနေရဲ့ဗျာဒိတ်ခံပွဲ အကြိမ်ကြိမ်ကြုံခဲ့ရတဲ့တက်တန်းရှိကြတဲ့မြမာကြီးတွေဆိုတာရှိတယ်ပေါ့သူတို့ကအတီးပြုတ်နိုင်တယ်သူတို့အတီးပြုတ်ပေးတာလူသားတွေကတော့မမိဘူးပေါ့တောင်းအဲ့ဒီမြမာကြီးတွေကဘလို့အတီးပြုတ်ပေးတာတုံးဆိုတော့ရာပုတ်ပြီးဘောဓိတတ္တနာပလင်ကဝရမာဘုစေ တာနိမိတ်တာနိပတိတန်တိတာနိအစ္ဆပဋိတရေယာပုဗ္ဗိဘောရိတတနံပလင်္ကဝရမဘုစေစာရှေးရခင်တုန်းကဘောရိတတဆိုတဲ့ဘုရားလောင်းနေဟာလေအခုလူဗျာဒိခံပြီးတော့တင်မလင်ခွေထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အံ့ဩဖွယ်အယိတ်တမိတ်တွေဟာ ဒီကနေ့လဲတွေးရှိနေရပြန်ပြီဒါတက်တန်းရှိတဲ့ပြမကြီးတွေက ပြောတဲ့စကားပဲလူသားတွေကတော့မမိနိုင်ဘူးဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခုပြရိပ်ပွဲမှာမိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကထူးထူးခြားခြားပြောနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့တက်တန်းရှိကြတဲ့စัจ java လာတိုက်တောင်းကရောက်ရှိလာကြတဲ့ဗြမာကြီးတွေက ပြောတာပဲဖြစ်မယ်ဒါလောက်အခုဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရင်နမိတ် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေဟာရှေးတုန်းကဘုရားလောင်းနေဒီဗျာဒိတ်ခံတဲ့နေ့မှာလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကိုထောက်ချပြီးတော့သူမိတာယတိသင်ဟာဒေချာပေါ့ဘုရားဖြစ်မှာပဲလို့အတိပြုပြီးတော့ပြောကြတယ်။အတိပြုပြောတဲ့ထဲမှာအခြေအနေတွေဟာ ဘလို့အခြေအနေတွေကိုအထင်ရှားပြပြီးတော့ပြောကြသလဲဆိုတဲ့အထက်မှာတိတံဗျပကတံဟောတိအုံနင်းစဥပတမတိတဲ့ကဆုံလဆိုတာမေလရာသီဟာပူအိုက်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်တယ်အင်တာမပူတယ်မြန်မာမှာကဆုံလဆိုဒီမှာကံစိန်တိအဋ္ဌတိကဆုံလို့ မြန်မာမှုအတိတ်ပဲကို ဖော်တဲ့အခါမှာရေပြတ်တဲ့လလို့ဒီလိုတောင်ဆိုတာပဲရေတွင်းနေပါလေရေတွေခန်းကုန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘောရီပင် ရေသွန်းလောင်းတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီအတိတ်ပဲပါဝင်တယ်လို့ကဆုံလကို ရေသွန်းလောင်းတာဟာရေမပြတ်စိတ်သောငါဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းပါတယ်ဗုဒ္ဓနေဖြစ်သောကြောင့်လည်းပဲဘောဓိပင်ကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ရေသွန်းလောင်းတာလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကဆုံလရာသီဆိုဒီမှာ ဆောင်းရာသီအလုံးမိုးပြတ်သွားပြီးတော့အမတန်မှပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေဟာဆုပ်ပြီးတော့ခန်းသွားတော့သစ်ပင်တွေညှိုးချောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကဆုံလဆိုတဲ့ရာသီဟာရေပုံအားဖြင့်ပူးနေတဲ့ရာသီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေ့တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲသူမိရာရသိလေးတင်းမြင်ခွေးထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်က ရာသီဥတုကဘလို့ချက်ချင်းကြီးပြောင်းသွားတော့ဆိုတီတံပြပကတံအေးသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အုံနင်းစဥပတမတိရာသီဥတုပူးနေတာကြီးကလည်းပဲငြိမ့်သွားတယ်ချက်ချင်းကြီးပြောင်းသွားတဲ့အတိတ်ပဲကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ရာသီဥတုပူတာတွေလည်းပဲငြိမ့်သွားပြီးတော့အေးလွန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအေးလွန်ခဲ့တဲ့အနေထားလည်းမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီအချိန်မှာကဆုံလရာတိဥဒုကခါတိုင်းနဲ့မတူပဲဒီပြင်အချိန်နဲ့မတူပဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကိုတတိထားမိလို့တာနိအစ္ဆပဋိတန်တိဒုဝံဗုဒ္ဓဝိသတိရာတိဥဒုပြောင်းသွားတာကိုက ထူးခြားတဲ့အတိတ်နမိတ်ပဲချက်ချင်းကြီးရာတိဥဒုတွေပြောင်းသွားတယ်အပူအေးမြတ်မြတ်တာရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေရဟာအခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီ အမှတ်သားအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေးတုန်းကဗောဓိတတ္တတွေဟာလဲဗျာဒိတ်တွေရပြီးတော့ဖျားဖြစ်သွားကြတာဖြစ်လို့သင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသင်ယသိလေးကိုယ်တိုင်ဟာလည်းပဲတေချာပေါက်ဖျားဖြစ်မှာပါလို့ပြောဆိုကြတဲ့အတန်ကြီးဟာထွက်ပေါ်နေတယ်ပေါ့ဒါသူတို့ဟိုဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဖျားရဲ့ဗျာဒိတ်စကားကိုအခုလိုယာတိဥရုပြောင်းလဲသွားမှုကိုထောက်ပြီးတော့ သူတို့ထောက်ခံချက်ပေးကြတယ်ဟုတ်တယ်ဖះမိန်ကြတဲ့အတိုင်းတေချာပေါ့ဖះဖြစ်မှာပဲလို့ဒါရင်လမ်းလို့ဆိုတော့လောကကြီးရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားတွေကဗျာဒိတ်တော်ပွဲမှာဒါရင်မကဘူးနောက်တစ်ခုကဒတသဟတိလောကဓာတုနေတ္တဓာဟောတိနေတာကုလားထူးထူးခြားခြား နတ်ပြမာတွေကြွေးကြော်တန်ကလွဲလို့ဒီအတန်တွေတိတ်သွန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးကြက်တန်တွေငှက်တန်တွေစူတန်တွေမိုးချုံတန်တွေဟာစဘာသာမှမကြားရပဲနဲ့အတန်တွေဟာဖះအလောင်းတွေတင်ပြင်ခွေးထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေချာပေါက်ဖះဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတန်ကလွဲလာလို့ရှိရင်ဘာသာမှကိုမကြားရတော့ဘူးအလုံးအတန်တွေအလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ် အဲ့ဒီတိမ်ဆက်ငြိမ်သက်သွားခြင်းဟာလည်းပဲဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုရားဖြစ်မှသိကြတယ်ဒီအရေးနမိတ်တွေပေါ်နေတယ်ထူးခြားချက်တွေပေါ်ဒါကဒုတိယမြောက်ထူးခြားချက်ကိုဖော်ပြကြတာတတိယမြောက်ထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုရင်မဟာဝါတာနဝါယန္တိနတန္တန္တိတဝန္တိယောလူတွေလည်းပဲတတိတတိပြုနိုင်လာတယ် ကစုံလမ်းပြည့်ဆိုတာမုံတိုင်းလေးတွေတိုက်ခတ်တတ်တယ်ပေါ့လေယူထပြီးတော့မုံတိုင်းတွေတိုက်ခတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာလေပြင်းနေမတိုက်ဘူးလေတွေဟာငြိမ်ချက်သားကောင်းသွားတယ်လေတွေတွေငြိမ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမြစ်တွေချောင်းတွေဟာလည်းပဲငြိမ်သက်သွားပြီးတော့စီးဆင်းမှုတွေခိတ္တရပ်တန့်သွားတယ်ဟောထူးခြားတဲ့အတိတ်နိမိတ်တွေဖြစ်ပေါ်တယ် မြေချောင်းအင်းအိုင်နေရဲ့စီးဆင်းနေတဲ့မြေချောင်းအင်းအိုင်နေဟာခိတ္တရက်တန့်သွားတယ်ဆိုတာကိုနတ်တွေပြမာတွေကသိလိုက်တယ်လူတွေကတော့သိချင်မှသိလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကပြောပြတယ်ဒီအတိတ်နမိတ်တွေဟာထင်ရှားတွေ့နေရတယ်လေမတိုက်ထားတော့လူတွေလည်းသိနိုင်တယ်မြေချောင်းအင်းအိုင်တွေဟာခိတ္တကနာရေစီးတန့်သွားတာလေးဟာအမှန်တမ်းထူးခြားတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေပဲ ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုဝံဘုံတော်ဘဝိတ္တိဖျားဖြစ်မှာတေးချတယ်ဟောဒီပြုကြတာတတိယမြောက်ဒီအချက်ကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ပြောကြတာနောက်တစ်ခါထူးခြားချက်စတုထမြောက်ထူးခြားချက်ကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒလစာတကစာပုပ္ဖာထလစာတကစာပုပ္ဖာထလစာဆိုတာကုံမောပွင့်တဲ့ပန်းနေ ဒကစဆိုတာရေထဲမှာပွင့်နေပန်းနေထလစာဒကစာပုပ္ဖာတပ်ပိပုပ္ဖန္တိတာဝရီဖះလောင်းလေးတင်မြင်ခွေးထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာအံ့ဩဝရာကောင်းတယ်ကုန်းပန်းနေရေပန်းနေဟာတပြိုင်နဲ့ပွင့်လန်းလာကြတယ်ဘယ်ကနေဘလို့ပွင့်သွားတယ်ကိုမသိရလောက်ထူးဆန်းအံ့ဩဝရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုလို့ကုန်းပန်းရေပန်းနေပွင့်လန်းတာကို ဒီကနေ့တွေ့နေရတယ်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတပြိုင်နဲ့ပွင့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီကနေ့အတွေ့အကြုံဟာအမှန်တမ်းအမခန်းဖြစ်တယ်ဒီအရေးနမိတ်တွေဟာလည်းပဲဖျားဖြစ်ဖို့တေးကြတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြတယ်ပင်စမမြောက်ဒီဘာပြောတော့လက်တာဝါယတိဝါရုခဖလပါရာ ဟွန်တိတာဝရီတေပိစ္ဆဖလိတာတတ္တိဒုဝံဗုဒ္ဓောဘဝိတတိလတ္တာဆိုတာနွယ်ပင်နေတခြားသစ်ပင်ကိုတွယ်ရှက်ပြီးတော့တက်တက်တဲ့နွယ်ပင်နေမိမိမိမိဖာသာတက်တဲ့မမခိုင်ခိုင်မာမာကြီးတက်တဲ့သစ်ပင်နေသစ်ပင်နေနွယ်ပင်နေဟာအတိတိရမဲ့အပင်တွေဟာ တပြိုင်နက်လိုပဲဘယ်ပင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အသီးတွေဟာညွတ်နေကြတယ်ဘယ်ပင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသီးတွေတွေ့နေရတယ်ထူးခြားတဲ့အနေထားတစ်ခုဘယ်ကနေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သစ်ပင်တွေကသီးလိုက်တယ်မသိဘူးတစ်ချိန်နဲ့သစ်ပင်တွေမှာအသီးတွေနဲ့ကန့်ညွတ်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲဒီကနေ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရတာဖြစ်သောကြောင့်သေချာပေါက်ဖျားဖြစ်မှာပဲလို့ဒီအချက်ကိုလည်းထောက်ထားပြီးတော့ အတီးပြုတ်ပြီးတော့ပေးကြတယ်ဘုရားလောင်းလေးကတင်ရင်ခွေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတ်ပေးသွားလို့ပီတိသောမနတတွေလွှမ်းခြုံတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အခုလိုအတီးပြုတ်ပေးနေကြတာနော်ထောက်ခံချက်ပေးနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့6ခုမြောက်ကြတော့ဗာပြောကြတော့အာကာတ္ထသဘူမတ္ထာ ယရနာဇောတိတိတာဝရီအဲ့ဒီအချိန်ကမှပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကောင်းကင်ဘုံကယရနာတွေမြေကြီးတွေကယရနာတွေယရနာတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်အဝါတွေတောက်ပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာယရနာရောင်တွေဟာထွန်းတောက်လာတယ်အင်တာမထူးဆန်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့တာဏိအစ္ဆပရိတန်တိဒီကနေ့အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ ရားဖြစ်မှာသေချာပါတယ်ယရနာတွေဟာခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးထွန်းထွန်းပပဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါလောကမှာအလွန်ထူးဆန်းတယ်လောကမှာထူးဆန်းတာဆိုတာဟာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့သဘောတရားတွေပဲနော်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ဇောတိကတထေအလောင်းသူတို့သားလေးမွေးဖွားတဲ့အခါမှာဘယင်ရဲ့လက်နဲ့တိုက်ကလက်နဲ့တည်း ဓာတ်တွေလှန်တွေအားလုံးဟာတဝင်းဝင်းတပြောင်ပြောင်နဲ့အယောင်တွေတောက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်သူ့ရဲ့စွမ်းတတ္တိဟာဘလောက်ထူးခြားတယ်ဆိုလက်နှစ်တွေဟာအယောင်တွေထွက်နေလို့အဲ့ဒီနေအံ့ဩဖွယ်ဟာခုခေတ်လည်းတခါတခါထူးထူးခြားခြားဖရာတွေကရောင်ချီတော့လွတ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နှစ်တွေကလည်းပဲပြောင်ပြောင်လက်လက်တွေအဲ့ဒီနေမှာ ထူးထူးခြားခြားအယောင်တွေထွက်နေတာကြောင့်ဘသူရဲ့စွမ်းတကူလဲလို့ဆိုတော့ ဇောတိကဆိုတဲ့တထေသားလေးမွေးတဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာသူကြီးပွားမဲ့အတိတ်နမိတ်ကိုပြဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဇောတိကလက်နဲ့တွေကိုအယောင်တောက်ပြောင်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဇောတိကလို့နာမည်ပေးလိုက်တာဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထူးခြားတာဆိုတာတခါတခါဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဘုံကံပါရမီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘုရားလောင်းလေးရဲ့ သူမိတာယသိရဲ့ဗျာဒိတ်ခံပွဲမှာလည်းပဲဒီထူးခြားတာတွေဟာတွေးရှိပြီးတော့လာဒါကြောင့်မို့ဖျားဖြစ်မှာသေးကြတယ်လို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဩဘာပေးကြတာအတိပြုပေးကြတာဒါရင်လားလို့ဆိုမကသေးဘူးခုနှစ်ခုမြောက်တွေးရှိချက်ကတော့ဘာတွေတုံးဆိုရင်အေးအများနေတဲ့အထဲမှာအလုံးနားဆွင့်ပြီးတော့နေကြတဲ့အထဲမှာ မာနုတကာစဒိဗ္ဗာစတူရိယာဝိသန္တိတာဝရီကောင်းကင်ယံကตายရတဲ့တူရိယတန်ကြီးကြားလိုက်ရတယ်နော်ကောင်းကင်ယံကနတ်တွေရဲ့တူရိယတန်တွေကိုလည်းကြားရတယ်လူပြေမှာရှိတဲ့တူရိယတွေရဲ့အတန်တွေဟာလည်းပဲตายငြိမ်ချောင်းစွာအဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာထွက်ပေါ်လာတယ်ထူးထူးခြားခြား တခါတရံကြတော့တီးသူမဟုတ်သူမရှိပဲနဲ့အတန်နေဆိုတာနားထဲမှာကြားလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာလူတွေရဲ့လူတွေအသုံးပြုတဲ့ဒီ music အာ musical instrument ခေါ်တဲ့ပေါ့နော်တီးမှုတ်တဲ့ကရိယာတွေကမြည်လာတယ်။ตายရတဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။နတ်တွေတီးမှုတ်တဲ့နတ်ဆောင်တွေ နတ်ဘုံတွေကလည်းပဲအตาရတဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့တူရိယသံနတ်တွေရဲ့တူရိယသံအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာကောင်းကင်ယံကရော မြေပြင်ကရောตาရငြိမ်ချောင်းစွာကြားနေရတယ်နော်အတန်တဲ့တဲ့တဲ့တဲ့ကြားတဲ့အတန်ကပို့ပြီးတော့ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်မြမပြေကစီကြီးတီးလိုက်တယ်လို့ဒိင္ငနဲ့ဆိုတာမျိုးကြီးခြားတော့လမ်းစရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ ဗမ္မာကြီးတီးတာမျိုးလို့မဟုတ်ဘူးငြိမ်ညောင်းတဲ့အတန်လေးကိုကြားပြီးတော့နေကြတယ်။ကောင်းကင်ယံကဒုရိယတန်နေလူပြေလူရတဲ့ကဒုရိယတန်နေဟာနားထဲမှာငြိမ်ငြိမ်ညောင်းညောင်းလေးဝင်ပြီးတော့လာတာ။အဲ့ဒီအတန်နေဟာလည်းပဲထင်းထင်းရှားရှားကြားသိပြီးတော့နေရတယ်။ဒါဟာလည်းပဲနမိတ်ကောင်းတစ်ခုပဲ။ဒီနမိတ်ကောင်းကိုထောက်ထားလို့ရှိရင်တော့ဖျားဖြစ်မှာတေချာပေါက်ပဲလို့ဒီလို ိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတယ်နောက်ရှစ်ခုမြောက်အကြောင်းတစ်ခုကဘာဖြစ်ပေါ်လာတော့ဆိုဝိစိတပုပ္ပါခဏနာအဘိဝတန္တိတာဝရေအဲ့ဒီချိန်လေးမှာနောက်ထူးခြားချက်ကဘာဖြစ်ဖះအလောင်းလေးထိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးမှာကောင်းကင်ယံကလှပဆန်းကျယ်တဲ့ပန်းကလေးတွေဟာတဖွဲဝဲတဖွဲဝဲပေါ်ကနေကျလာ ရာသီဥတုအလွန်အေးတဲ့အရက်တွေမှာစနိုးဆိုတဲ့ဒီရေခဲမှုန်လေးတွေဟာကောင်းကင်ယံကကြလာမြန်မာပြည်ကလူတွေတော့စနိုးဆိုတာဒီလူတိုင်းတွေ့ဘူးကြမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်ရဲ့မြောက်ပိုင်းကိုရောက်ရင်တော့စနိုးဆိုတာတွေ့ရမှာပဲအမြဲတမ်းအေးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနေဘူးပြီဆိုလို့ရှိရင်စနိုးဆိုတာလေးတွေဟာကောင်းကင်ယံကနေပြီး ဖွေးဖွေးလှုပ်ပြီးတော့ဝါကွမ်းလေးတွေလိုလွင့်ပြီးတော့ကြာလာကြလာလိုက်တာတဖြည်းဖြည်းတစ်ပင်နေမြက်ပင်နေအလုံးဖုံးပြီးတော့ဖွေးဖွေးလှုပ်သွားတာပဲကောင်းကင်ယံကကြလာကောင်းကင်ကြည့်တော့လည်းဘာမှမမြင်ရဘူးသို့တော့ဖွေးဥနုနေတဲ့ဒီရေမြုပ်ကလေးတွေလိုဟာလေးတွေဟာမြေပြင်ပေါ်မှာကြလာတာရာသီဥတုအရာ ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ့ရှိကြအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲ ကောင်းကင်ကရံကနေပြီးတော့လှပဆန်းကျဲတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေဟာဝဲပြီးတော့ကျလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကိုထောက်ထားလို့ရှိရင်လေအင်တာမထူးခြားတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေကြောင့်ဒီအတိတ်လေးဟာဖျားဖြစ်မှာတေချာပေါက်ပဲလို့ဆိုတာကို အတိပြုပြီးတော့ပေးကြတာတခါတော့ကစကိုင်းမှာ ကြုံလိုက်တယ်တကူးလာတယ်မှာမိုးရမိုးရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ မိုးထဲမှာဘာတွေပါလာတာတုံးဆိုအတန်တွေကြားလို့ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဆိုတဲ့အတန်တွေကြားတော့မိုးသီးတွေများကြွေသလားလို့ကြည့်ကြတဲ့အခါကျတော့မိုးသီးမဟုတ်ဘူးပဲစီတတံနော်ခတ်စိမ့်စိမ့်လေးတွေအယောင်လေးတွေပါတယ်အလုံးကပဲစီနဲ့အလွန်တူတယ်အဲ့ဒီပဲစီနဲ့အလားတရံတူတာလေးတွေကောင်းကင်ကကြလာတာကိုကိုတွေ့တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်လောက်က လင်းလေးနဲ့တောင်ထည့်ပြီးတော့ဒိတ်ကလေးထိုးပြီးမှတ်ထားသေးတယ်မတွေ့တာကြတော့ရှိရှိအောင်မလားတော့မသိဘူးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဲစိတ်ကလေးတွေလိုပဲဒါကြောင့်မို့လို့ပြောကြတယ်ပဲမိုးရွာတယ်ပဲမိုးရွာတယ်နဲ့ပြောတာအင်တမထူးဆန်းနေကောင်းကင်ယံကနေကြလာတာဒါကတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရအဲ့ဒီပဲစိတ်လေးတွေကိုခိုကလေးတွေငှက်ကလေးတွေကနေပြီးတော့တကယ်ပဲစိတ်ထင်ပြီးတော့ဝါကြတယ်နော်မျိုးချလိုက်ကြတယ် အဲ့ဒီမျိုးချလိုက်တာ အစာမကြေပဲနဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါခိုးချေးလေးနဲ့ရောပြီးတော့အဲ့ဒီပဲစိတ်လေးတွေကိုလည်းပြန်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုလောကကြီးမှာထူးဆန်းတဲ့အခြေအနေလေးတွေကကိုတွေးမဟုတ်ရင်တော့ယုံကြည်မှယုံကြမယ်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အခုဘုရားအလောင်းလေးဗျာဒိတ်ခံပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ယံကထူးခြားလှပတဲ့ရောင်စုံပန်းမိုးလေးတွေရွာချလိုက်တာတဲ့ကောင်းကင်ယံကကြွလာကြလာတာကို မိုးလို့တင်စားပြီးတော့ပြောတာကောင်းကင်ယံကလွင့်ပြန်ပြီးတော့ပန်းကလေးတွေကျလာတာအပင်မရှိဘဲနဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေကျွေးကျလာတဲ့အထိပ္ပယ်ပေါ့အဲ့ဓာတွေကိုထောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့ဒီလိုထူးခြားတာတွေတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဖျားဖြစ်မှာသေးကြတယ်လို့အတည်ပြုပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ်နောက်၉ခုမြောက်အရေးအတိတ်နမိတ်ကတော့ဘာတော့လို့ဆိုရင်မဟာသမုဒ္ဒော အာဘုစတိတတသဟတိပကပတိအဲ့တော့ပင်လေတဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသိမယ်မြေပြင်ပေါ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသိကြမှာသိမယ်ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့နာအရဟာပင်လယ်နဲ့နီးတယ်မနီးဘူးဆိုတာတော့ထက်ပြီးတော့ပြောဖို့မလွယ်ဘူးเนาะဒါကတချို့ကိစ္စတွေကနတ်တိပြမာတွေကနေ သတင်းပေးတာလေပေါ့အေးပင်လယ်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် အာဘုစတိအတန်နေပို့ပြီးတော့မြေးလာတယ်ပင်လယ်ကအတန်နေနော်ပင်လယ်အော်ဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တာလားမသိဘူးပင်လယ်နားနေလို့ရှင်တဝုံဝုံနဲ့နေတာကိုပင်လယ်ကအတန်နေဟာထွက်ပေါ်လာတယ်တဲ့ကောင်းကင်ဒီပင်လယ်ကမ်းခြေကအတန်နေကိုကြားလာရတယ် အဲ့ဒီကြားယုံနေမကဘူးစัจ java လာတတောင်းဟာလည်းပဲတုံလှုပ်သွားတယ်ဒီစัจ java လာတစ်ခုတည်းတင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးခုလူပြေမှာအခုငရင်လှုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုနားလှုပ်ဒီနားလှုပ်မသိလိုက်တဲ့နေရာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးလူပြည်လူလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလှုပ်တဲ့အလှုပ်မျိုးเนาะဘယ်နေရာမှငရင်မလှုပ်တဲ့နေရာမရှိဘူး မြင်ကလေးရင်တုံလွတ်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါဟာလည်းပဲဒီကနေ့တွေ့ရှိလဲရလို့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဖျားဖြစ်မှာတေချာပေါက်ပဲလို့ဟောဒီကဆုံလာပြည့်နေမှာဒီလိုလွန်ခဲ့တဲ့၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလကပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့အမှတ်တရတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အလုံးမေ့သွားကြပြီပေါ့သို့တော့ ကောင်းကင်ယံမှာတက်တန်းရှိကြတဲ့မြမကြီးတွေဟာဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုခဏအထိမေ့ကြအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါလို့ဆိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနိရိယေပိတတသဟတေအခိနိဗ္ဗန္တိတာဝရေစัจ java လာတပေါင်းမှရှိတဲ့ငရဲပုံနေငရဲဆိုတာငရဲမိလို့ခေါ်တာကတော့အခေါ်တစ်ခုပေါ့ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရေနာတ attva တွေဟာအမြဲတမ်းမိတောင့်နေတဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့တရားအနေနဲ့ဖြစ်ကြတာဆိုတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုခေတ်နော်မိတော်ကြီးတွေဆိုတာရှိတာသိချတယ်နော်မိတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမိတော်တွေကအခိုးထွက်တယ်မိလျံတွေထွက်တယ်ချော်ရည်တွေထွက်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဟာငရဲပြည်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ် မိတော်တွေကြားထဲမှာလူတိုင်းရောက်တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့အကုသိုလ်ကံကြီးမားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမိတော်နဲ့သွားပြီးသရဝအနေနဲ့သွားဖြစ်တာသူတို့ကြတော့မခံမရနိုင်အောင် ပူတာပဲရှိတယ်သေသွားတာမရှိဘူးဘာလို့မသေးတုံးဆိုကံရှိနေတယ်မြသူတို့ကမသေးဘူးခံပေအောင်တော့နော်ကံရှိနေတယ်မြခံပေအောင်တော့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကမီးပုံမီးလောင်နေပြီမဲ့လို့ မသေးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ကံမကုံသမျှခန်းနေကြရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကြောင့်မို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဟိုနားမှာ ရေဘူးစံဒီနားရေဘူးစံဆိုတာရှိတယ်လေဒီရှေးပြူမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဟန်လဲမှာ ရေဘူးစံရှိတယ်တဝဲမှာလည်းရေဘူးစံရှိတယ်ပင်လောင်းဆိုတဲ့နားမှာလည်းပဲရေဘူးစံနေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရေဘူးစံရှိတဲ့နေရာတွေဟာ ခုနကမီးတောင်နှစ်ခုကြားကနေဖြတ်စည်းလာတဲ့ရေတွေအဲ့ဒီရေတွေကပူလာစာထဲမှာတော့ဘလို့ဆိုတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီတပောဓာမြစ်ဆိုတာရှိတယ်တပောဓာဆိုတာရေဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရရေဘူးမြစ်အဲ့ဒီရေဘူးမြစ်ဟာဘယ်ကနေမြစ်ဖြားခံတော့ဆိုဟိုဟိမွန်တတောင်ကအင်တန်အေးစိတ်နေတဲ့ဒီရေအိုင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့မြစ်ဖြားခံလာတာအဲ့ဒီကနေစီးလာတာ ခေစကုတ်တောင်နာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကလောဟကုံပြီးငရဲအိုးတစ်ခုဒီဘက်ကလောဟကုံပြီးငရဲအိုးငရဲအိုးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့လူတွေကမလုပ်တော့ဆိုဒီဟင်းချက်တဲ့ဒေအိုးကြီးတွေတော်တော်မြင်ကြမှာဒါကြောင့်မို့ဒေအိုးလို့လည်းပြောနေကြတာပေါ့နော်ငရဲအိုးဆိုတာကြီးကတကယ်အဲ့ဒီလိုအိုးကြီးလဲဟုတ်ချင်မှလဲဟောမှာပေါ့ခုနလိုမိတော်ကြီးတွေ မိတော်ကြီးတွေနှစ်ခုကြားကနေဖြတ်တန်းပြီးတော့စီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေဟာဟိုဘက်ကအပူချိန်ဒီကအပူချိန်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့စီးသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့ရေတွေဟာအပူတွေဖြစ်ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။နော်အပူတွေဖြစ်တယ်။လောဟကုံပြီးမြစ်နှစ်ခုကြားကလောဟကုံပြီးဆိုတဲ့ငရဲအိုးကြီးနှစ်ခုကြားက ဖြတ်ပြီးတော့စီးသွားလို့ရေဘူးဖြစ်တယ်။အခုလည်းပဲတရားစစ်မီးနဲ့ရေနွေးလောက်တာတွေရှိတယ်လေ။ ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လျှက်စစ်မီးအပူချိန်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ရေလေးကရေနွေးလေးကလေးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီသဘောပဲငရဲအိုးနှလုံးသို့မဟုတ်မီးတောင်နှစ်ခုကြားကဖြတ်စီလာတဲ့ရေတွေဟာရေဘူးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရေဘူးရှိတဲ့နေရာဟာငရဲနဲ့နီးတယ်လို့သာမှတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်နော်ရေအဲ့လိုဖြစ်နိုင်ဒါသဘာဝလဲကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေး ပါရမီတွေဒီဗျာဒိတ်ကျော်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာခံပြီးတော့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဘာတွေထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတော့ဆိုဒီစัจ java လာတွေမကဘူးစัจ java လာတိုက်တသောမှရှိတဲ့ငရဲတွေဟာခိတခဏမီးတွေငြိမ်းသွားတယ်တဲ့အပူတွေမရှိတော့ဘူးအခိနိဗ္ဗန္တိတာဝရီငရဲမီးတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝငြိမ်းသွားကြတယ် အဲ့ဒီငရဲမိတွေငြိမ့်သွားတာဟာအင်တာမထူးခြားတဲ့အချက်ပဲငရဲမိငြိမ့်တာကိုလူတွေကတော့မသိနိုင်ဘူးမြမာတွေကနေပြီးတော့ပြောဆိုကြတာဖြစ်တယ်အေးထူးထူးခြားခြားသူတို့ကတော့အတိတ်နမိတ်တွေကိုလိုက်ရှာကြည့်ကြမှာပေါ့ဒီနေ့ဘာတွေထူးခြားသလဲဘာတွေထူးခြားသလဲဆိုကြည့်နေတဲ့နတ်တွေမြမာတွေကလည်းအလွန်များအလွန်များတော့တယောက်တူတတိပြုမိတဲ့နတ်မြမာကသတင်းပေးတာပေါ့ ဒါလည်းထူးခြားတယ်ဒါလည်းထူးခြားတယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေကြောင့်မို့လို့ဖျားဖြစ်မှာတော့တေချာပေါက်ပဲလို့အတီးပြုတ်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ကြတာတဲ့ဆယ်ခုမြောက်အတိတ်နမိတ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဆယ်ခုမြောက်အတိတ်နမိတ်ကြတော့ဘာလို့ဆိုဝိမလောဟောတိသူရိယောတဗ္ဗဒိဋ္ဌန္တိတာရကာ ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာနေမင်းကြီးဟာတိမ်တိုက်ကင်းစင်ပြီးတော့ဘာမှကောင်းကင်ယံမှာအကာအကွယ်မရှိဘဲနဲ့နေကြီးဟာဝင်းဝင်းတောက်ခါတိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝင်းဝင်းတောက်တယ်အယောင်တွေဟာတောက်တော့ပြောင်ပြောင်ဖြစ်လာတယ်နေ့အခါမှာဆိုရင် ကောင်းကင်မောကြည့်လို့ရှိရင်ကျဲဆိုတာမမြင်ရဘူးမဟုတ်လားသို့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့တပ်ပါ ဒိဋ္ဌန္တိတာရကကောင်းကင်ယံမှာ နေကြီးပင်ကျဲတွေဟာတွေ့နေရတယ်နေရောင်ကြီးကလည်းပဲတောက်ပါတယ်မော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လဲကျဲရောင်တွေကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေကြတာထူးခြားတဲ့အတိတ်နမိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်နမိတ်တွေထွက်ပေါ်တာကိုထောက်ထားလို့ရှိရင်တော့ဖျားဖြစ်မှာတေးကြတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတာ12ခုမြောက်အတိတ်နမိတ်ကြတော့ဘာပြောတော့ဆို အနောဝဋ္ဌေနဥဒကံမဟိယဥပိစီတာဝရေမိုးလည်းမရွာဘူးနော်မိုးမရွာပဲနဲ့မြေကြီးတဲ့ကဒီစမ်းရည်တွေဟာပန်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခုနာထွက်လာလိုက်ဒီနာထွက်လာလိုက်နဲ့မိုးမကြပဲနဲ့ရေတွေဟာမြေပြင်ကိုစိတ်ရည်စမ်းရည်တွေဟာပန်းထွက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲထူးခြားချက်တစ်ခုပဲ ဒီထူးခြားချက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဖះလောက်ဟာဖះဖြစ်မှာတေးကြတယ်လို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အတည်ပြုပေးကြတယ်73ခုမြောက်ကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တာရာကနာဝီရောစန္တိနက္ခတ္တာဂဂနမန္တလေဝိတာခာစန္တိမှာရုတ်တာဒုဝံဘုဒ္ဓဘဝိတ္တိကဆုံလမ်းပြည့်နေဆိုတဲ့အထောက်ထားဟာဒီစကားလေးပဲ။ ဖြာရိတ်တော်ခံဖွားပွင့်စံဗျာရိတ်တော်ခံယူတဲ့နေ့ဟာကဆုံလာပြီဆိုတာဟောဒီဒီ73ခုမြောက်ထောက်ထားပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တာရာကနာဝီရောစန္တိကောင်းကင်ယံကကျဲတွေဟာခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးထင်ထင်ရှားရှားကြီးအယောင်တွေထွက်လာကြတယ်တောက်ပလာကြတယ်နက္ခတ္တာဂဂနမန္တလေးနက္ခတ်တွေကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းကင်ယံမှာလွှမ်းခြုံပြီးတော့နေတယ် လာမင်းကြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့လာမင်းကြီးကလည်းပဲဝိတခါနက်ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့လာမင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေ့အခါလာတာတာပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ညထွက်လာမဲ့လာမင်းကြီးဟာဝိတခါနက်ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ထွက်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိတခါနက်ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်တော်ခံခဲ့ရတာဖြစ်သောကြောင့်ကဆုံလာပြီးဗျာဒိတ်တော်ခံနေနေလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ် ကဆုံလကိုပါဠိစာပေမှာဝေတာခလို့ခေါ်တယ်ဝေတာခကိုအိန္ဒိယတို့ဒီဟိုတို့တခြားနိုင်ငံကလူတွေကဘယ်လိုဖတ်တုံးဆိုဘေစာခဘေစာခလို့ဖတ်တယ်ခကို အတန်တဝက် ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘေဆတ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဘဝကိုဘာသာနဲ့ဘေဆတ်လို့ဖတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကဘာကတိတဲ့ဒီလရဲ့နာမည်ဟာဘေဆတ်ပဲ ဝိဆက်ပွဲတော်ဆိုတာကဆုံလာပြီပွဲတော်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဝိတာခာဆိုတဲ့နက်ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လာမင်းကြီးဟာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ကဆုံလာကိုဝေတာခဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်သည့်အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာဝေဆက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုလာတယ်အိန္ဒိယစကားပဲထိုင်းကလည်းပဲဝေဆက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ် မြန်မာနိုင်ငံကပဲဝေဆက်ကိုသိမ့်မသုံးပဲနဲ့ကဆုံလားပြည့်ဗုဒ္ဓနေလို့ဒီလိုသုံးတာဖြစ်တယ်ပေါ့လတွေဟာအလုံးဟာသူ့နဲ့ခတ်နဲ့သူ ရှိကြတယ်ပေါ့ဒီနေ့လဒီဝိသခာနဲ့ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ထွက်လာတာဖြစ်လို့ဝိသခာနဲ့ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လပြည့်ဝင်ကြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့လဟာကဆုံလားပဲပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ထူးထူးခြားခြားတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကဆုံလားမှာ နက္ခတ္တရာတွေအမတမလှပပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လပိဝန်းကြီးကလည်းဝိသခာဆိုတဲ့နက္ခတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်လို့ဒီကနေ့ဟာထူးခြားတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်တဲ့ထူးခြားတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တာကိုထောက်ထားပြီးတော့အရှင်ဘုရားဟာသေချာပေါက်ဘုရားဖြစ်မှာပါလို့ဝိုင်းဝန်းအားပေးနေကြတဲ့စကားတွေပဲเนาะဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အတိပြုပေးနေတာနောက်14ခုကျတော့ ဘာဖြစ်လဲလို့ဆို14ခုပြောတဲ့စကားကြဘိလာတရားဒရိတရားနိခမန္တိတက္ကတရားဘိလာတရားဆိုတာတွင်းအောင်နေတဲ့တရားတွေဒရိတရားဆိုတာ6ကဘာတွေထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့တရားတွေတွင်းထဲမှာအောင်နေတဲ့တရားတွေ6ကဘာတွေမှာအောင်နေတဲ့တရားတွေဟာထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီနေ့မှာပြင်ထွက်ပြီးတော့မြူးထူးလာကြတယ် လူတွေတွေ့ဦးပါလိမ့်မယ်မိုးရွာခြင်းပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပွဲစိတ်တွင်ကပွဲစိတ်တွေထွက်တယ်မဟုတ်လားပွဲစိတ်တွေထွက်လာတယ်လို့ထူးခြားတဲ့အတိတ်နိမိတ်တွေပဲငရင်လှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီပွဲစိတ်တွေဟာတွင်ထဲကနေထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုတတိထားမိတဲ့လူတွေကသိကြတယ်ပေါ့တခုခုဆိုတာတရိษံတွေဟာသိနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့အခုလည်းပဲဖះလောင်းလေးဗျာဒိတ်ခံတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဒီ တွင်အောင်တရဝါတွေ6ကဘာတွေမှာ အောင်းနေတဲ့တရဝါတွေနေရာဌာနမှာအောင်းနေတဲ့တရဝါတွေအားလုံးဟာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့အပြင်ထွက်လာကြတယ်အောင်းနေတယ်ဆိုတာသူတို့ကြောက်စိတ်တွေကြောင့်အောင်းနေကြတာလေအဲ့ဒီနေ့ကျတော့ကြောက်စိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့မြူးတူးကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာလည်းပဲထူးခြားတဲ့နမိတ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖះဖြစ်မှာသေချာပါတယ်တို့ အတိပြုပေးတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေကိုပြောပြဟောနောက်တစ်ခုထူးခြားတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်15ခုမြောက်ကနာဟောတိအရတိတတ္တနာတန်တုဋ္ဌာဟွန်တိတာဝရီအဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်တတ္တဝါမှပြင်းရတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးတဲ့အလုံးပြောနေကြတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးလူတွေဟာဘယ်သူမျက်နှာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက် ပြုံးပန်းဝေနေတယ်လို့ဆိုလိုတယ် နော်ပြုံးပန်းဝေနေကြတယ်ခြေနဲ့နေတာပဲကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ခြေနဲ့နေကြတယ်အေးခဏခေကြည့်ကြည့်လိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းပြုံးပန်းဝေနေသလားဆိုတချို့ကပြုံးနေတယ်တချို့ကမဲ့နေတယ်တချို့ကငိုးနေတယ်မတွေ့နိုင်ဘူးလားအေးဖះလောင်းလေးဗျာဒိတ်ခံနေနေကြတော့မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်ပြုံးနေကြတာဘာပြုံးမှန်းတော့မသိဘူးပြုံးနေကြတာပဲပြုံးညင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပြီးတော့ပြုံးနေကြတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော် အဲ့ဒါလို့ပြုံးနေကြတယ်တဲ့ပြင်းရတဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမပေါ်ဘူးအာလုံးတ attva တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကိုယ့်ကိုကျင့်납နေကြတာကိုယ့်ကိုမကျင့်납တဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးအာလုံးကျင့်납နေကြတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတရားအာလုံးဟာတဏှီတဲ့ကျင့်납နေတာတွေ့ရတော့ဒါတွေဟာထောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအတိတ်တမိတ်တွေကြောင့်မို့လို့ဖះလောင်းဟာဖះဖြစ်မှာတေးကြတယ်လို့ဒီလိုအတိပြုရတယ် နောက်16ခု16ခုမြောက်ဆိုရောဂါတဒုပတမ္မန္တိစိကိစ္ဆာသဝိနတတိအေးနေမကောင်းထိုင်မသာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒီချိန်မှာ နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားကြတဲ့နေကောင်းသွားကြနေကောင်းနေတယ်ယောဂါတွေပျောက်သွားတယ်ခါတိုင်းလိုမဟုတ်ဘူးအဖျားတက်နေတဲ့လူကလည်းအဖျားမရှိဘူးခေါင်းကိုက်တဲ့လူကလည်းပျောက်သွားတယ်သွားကိုက်တဲ့လူကလည်းပျောက်သွားတယ် အဲ့ဒါတွေမကဘူးဗိုက်စားတဲ့လူလည်းမစားဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူဆိုတာထူးထူးခြားခြားတခါတလေစားခြင်းစားတယ်နော်တခါတလေကိုယ့်ဘကိုယ်တော့ကြုံမိတယ်တရေနိုးလို့ဗိုက်စားတဲ့အခါနှစ်ခါလောက်ကြုံမှုတယ်ထူးထူးခြားခြားအမတန်မှစားတယ်အဲ့ဒါလို့စားလောင်နေဆိုတာရမယံခါဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲအေးဒီနေ့ကျတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ မဆာကြဘူးတဲ့မဆာတာဟာစိတ်ထဲကပြောနေတာလည်းဖြစ်တယ်ဝမ်းမိကလည်းပဲဒီပါစကတေဇောကလည်းပဲဝမ်းမိကိုမလောင်တာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မလို့လူတွေဟာဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုဆိုတာတွေမဖြစ်ဘူးတခြားယောဂါတွေလည်းအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာငြိမ်သက်ပျောက်ကင်းပြီးတော့သွားတယ်ဒီဟာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲထူးခြားချက်တစ်ခုပဲလို့ လူတွေအနေနဲ့ဒါတတိထားမိလာကြတယ်ပေါ့အေးနောက်တစ်ခုက16ခုမြောက်အတိတ်နမိတ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ရာဂောတတာတနုဟောတိဒေါသောမောဟဝိနတတိအဲ့ဒီချိန်မှာတတ်မှတ်မှုဆိုတဲ့ရာဂတရားဟာလေလူတွေမှာယောပါသွားတယ်။ဟောရာဂစိတ်တွေယောပါသွားတယ်။ ဒေါသဆိုတာတွေမောဟဆိုတာတွေမပေါ်လာတော့ဘူးတဲ့တွေ့တာမှုလေးတွေကလည်းယော့သွားပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့အမတမစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ထဲမှာခံစားကြရတာဟာလေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အမတမထူးခြားတဲ့အတိတ်နမိတ်တစ်ခုပဲဒါတွေကို ထောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဖြစ်မှာတေးကြတယ်လို့အတိပြုပေးကြတာ၁၈ခုမြောက်ကြတော့ပါလဲဆိုရင် ဘယံတဒါနဘဝတိအစ္ဆပေတံပဋိတတိလူတွေမှာယမယံခါကြောက်စိတ်ဝင်လာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြောက်စိတ်တွေကင်းပြီးတော့အလိုလိုရဲတင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းရဲတင်းတဲ့ရဲရဲရင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အကြောက်အလန့်မရှိ စိတ်ဓာတ်တွေဟာအာတတရောဖြစ်လာတာလေထူးခြားချက်တစ်ခုပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီထူးခြားချက်အတိတ်နမိတ်ကိုထောက်ထားပြီးဖျားဖြစ်ဖို့သိကြတယ်ဆိုတာကိုထောက်ခံပြုကြ16ခုမြောက်အတိတ်နမိတ်ကြတော့ဘာတော့ရဇောနှုတ်တံတတိဥဒ္ဒံအစ္ဆပေတံပရိတတိကဆုံလမှာဆိုတာမိုးမရွာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် မြူးမုံတွေကလွင့်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းကင်ယံကိုဆုပ်ပိတ်နေလောက်တက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ ဒီအဝေးတွေကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါမြူမုံတွေဖုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝေးကဟာတွေကိုကြည်ကြည်လင်လင်မမြင်ရမိုးရွာချလိုက်တော့မှအဲ့ဒီမြူတွေဟာကင်းစင်သွားတဲ့အခါမှာကြည်လင်လာအဲ့ဒီနေမှာထူးထူးခြားခြားမြူမုံတွေဟာကောင်းကင်ကိုလွင့်ပြန်တက်တာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရှင်းလင်းပြီးတော့နေတယ်ကောင်းကင်ပြာကြီးကိုမြင်နေရတယ်ပတ်ဝန်းကျင် ရှုခင်းတွေကလည်းပဲ ထင်ထင်ရှားရှားကြည်လင်တောက်ပြောင်ပြီးတော့နေတာကိုထောက်တော့ဒီနေ့ဟာအလွန်ထူးခြားတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်ဒီထူးခြားတဲ့အတိတ်နိမိတ်တွေဟာခါတိုင်းနဲ့မတူဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ကိုထောက်ထားပြီးတော့ဖျားလောင်းလေးဟာဖျားဖြစ်မှာတေးကြတယ်လို့အတည်ပြုပြီးပြီးတော့ပေးကြတယ်နောက်20ခုနှစ်20ခုမြောက်အတိတ်နမိတ်ကြတော့ဘာလို့ဆိုအနိဋ္ဌခန္ဓောပက္ကမတိဒိဗ္ဗခန္ဓောပဝါယတိ ကဘာမြေပြင်ကောင်းကင်မှာအပါဝင်မြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာအနန္တမကောင်းတာတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးတဲ့ထူးခြားတာမကောင်းတဲ့အနန္တတွေတစ်ခုမှမရဘူးပန်းနံပန်းရနံလေးတွေမှု့ကြိုင်ပြီးတော့နေတယ်ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပန်းရနံလေးတွေမှု့ကြိုင်ပြီးတော့နေတယ်မကောင်းတဲ့အနံ့တွေတစ်ခုမှထွက်မလာဘူးအဲ့ဒီပန်းရနံလေးတွေဟာဘယ်ကနေလာမှမသိတဲ့အနံ့လေးတွေဟာ နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီထူးခြားချက်ဟာလည်းပဲဖျားဖြစ်ဖို့သိကြတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်တစ်ခုပဲတဲ့နောက်20ခုမြောက်အတိတ်နမိတ်ကြတော့ပါတော့တပ်ပိဒေဝပဋိသန္တိထပယိတဝအရူပိနောတဲ့ရုပ်မဲ့တရဝရုပ်မရှိတဲ့အရူပမြမာကြီးတွေကလွဲရင်ရုပ်ပုံတရံရှိတဲ့ နတ်တွေဗြမာတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီနေ့ထင်းထင်းရှားရှားမြင်ကြရတယ်ခါတိုင်းလူနတ်တွေဗြမာတွေဟာလူတွေရဲ့မြင်ကွင်းကိုမရောက်လာတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့အားလုံးကနေပြီးတော့နတ်တွေဗြမာတွေကိုမြင်တွေ့နေကြရတယ်ဒါဟာလည်းပဲထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖျားဖြစ်မှာတေးကြတယ်ဒီလိုဆိုတာနောက်တစ်ခါ22ခုမြောက် အတိတ်နမိတ်ကြတော့ဘာတော့ဆိုဒီငရဲတွေနော်ယာတာနိရယာနာမတပ်ပိထိတ်တန္တိတာဝတိယာဝတာနိရယာနာမတပ်ပိထိတ်တန္တိတာဝတိငရဲတွေဟာလေငရဲပုံတွေဆိုတာတမအားဖြင့်မြင်တွေ့နိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ ငရဲသားတ attva တွေဖြစ်တဲ့ငရဲပုံဆိုတာမြင်တွေ့နိုင်စွာမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာထူးထူးခြားခြားငရဲပုံတွေကိုပါမြင်နေကြရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီငရဲပုံတွေမြင်ရတာတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အနိဋ္ဌာယုံကိုမြင်ရတာဘာဖြစ်လို့ဒီငရဲပုံတွေကိုတော့ပြတယ်လဲလို့ဆိုရင် လူတွေတတိတံဝေက ဖြစ်စိမ့်သောငါဒါတွေကလည်းပဲထူးခြားတဲ့အနေနဲ့ပေါ်ပြတာလို့ဒီလိုယူဆเสียရှိတယ်ပေါ့နော်ငရဲပုံတွေကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ သို့တော့ငရဲပုံတွေမှာငရဲမိတွေငြိမ့်ပြီးတော့ငရဲသားတ attva တွေဟာခါတိုင်းလို့ပူလာကြီးရဲ့လောင်လာကြီးရဲ့လို့အော်ဟစ်ပြီးတော့ညှဉ်းညူနေကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ငရဲခံနေတဲ့တ attva တွေဟာဒီလောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲဆိုတာမဖြစ်ဘဲနဲ့အပူတွေငြိမ့်နေတဲ့ငရဲပုံတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာရောက်ရှိပြီးတော့လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲထူးခြားချက်တစ်ခုပဲတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုက 23ခုမြောက်အတိတ်နမိတ်ကနမိတ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကုတ်တာကဝါတာသေလာစနဟွန်တာဝရဏတရာအာဂတဗုဒ္ဓတေပိစဒုဝံဘုတော်ဘိသတိအကာအစည်းကြီးတွေအကာအွယ်ကြီးတွေနံရံကြီးတွေတို့နော်နံရံကြီးတွေတို့တကားရွက်ကြီးတွေတို့ကာယံထားတဲ့အကာအယံတွေအဲ့ဒီနေ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှင် အားလုံးတကားတွေကလည်းပွင့်ကုန်တယ်အကာရန်တွေလည်းအကုန်ပွင့်ကုန်ပြောမယ်ဆိုရင် ထောင်တကားတွေတောင်အဲ့ဒီနေပွင့်ကုန်ပုံရတယ်ကြာအဲ့ဒါလို့ကာစီထာတာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးပွင့်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာလည်းပဲထူးခြားချက်တစ်ခုပဲဒီအတိတ်နိမိတ်ကို ကြည့်ပြီးတော့ဖះလောင်တေချာပေါက်ဖះဖြစ်မှာလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အတိပြုပြီးတော့ပေးကြတယ်နောက်24ခုမြောက်ကြတော့ဘာလို့ဆိုရင် သုတိစဥပပတ္တိစခဏေတတမေနဝိစတိအဲ့ဒီဘုရားအလောင်းတင်မြင်ခွေပြီးတော့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်အခုလိုထူးခြားချက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာသေတဲ့တရဝဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသေတာမဖြစ်ဘူးရက်တန့်သွားသေဆုံးခြင်းဟာရက်တန့်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ပရိသေနေခြင်းဆိုတာလည်းရက်တန့်သွားတယ်ပေါ့သေတဲ့လူရှိမှအဲ့တော့တရဝတွေအားလုံးဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့ အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုမှပဲရပ်တန့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကိုဖော်ပြတာအဲ့ဒါလည်းပဲတကယ့်ကို ထူးခြားချက်ကြီးပဲဒီထူးခြားချက်ကြီးတွေကိုကြည့်ရလို့ရှိရင်တော့ဖျားဖြစ်မှာတေးကြတယ်လို့ဒီလိုအားလုံးအခုပြောလိုက်တာเนาะနောက်25ခုရောက်ကြတော့ဒံလံပက္ကရှဝီရိယမာနိဝတ္တအဘိက္ခမ မယံပေတံဝိဇ္ဇနာမထူဝံဘုဒ္ဓောဘဝိတတိနတ်တွေပြမာတွေကဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကြတာတင်မြင်ခွေထိုင်းနေတဲ့ဖရာလောင်းကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးလိုက်ကြတာဒံလံပက္ကရှဝိရိယကြိုးစားပါခိုင်ခိုင်မာမာကြိုးစားပါနောက်မဆုတ်ပါနဲ့မာနိဝတ္တနောက်မဆုတ်နဲ့ဘိက္ခမရှေ့သာဆက်လုပ်ဆက်လုပ်နော်နောက်မဆုတ်နဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်အခိုင်မာလုပ် မယံပေတံဝိသနာမဒုဝံဗုဒ္ဓဘဝိတတိကိုတော်ဖျားဖြစ်မှာတကယ်ကိုသိကြတယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်တို့လည်းအတိမပြုပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သိနေရပြီဒီအတိတ်နိမိတ်တွေကြောင့်အလုံးသိနေရပြီနောက်မဆုံးနဲ့ဆက်လုပ်ပါလို့အာဘိစကားဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြောဆိုကြတာနော်ဖျားလောင်းကိုအာဘိစကားတွေဝိုင်းဝန်းပြောဆိုတာဒါဟာဗျာဒိတံခံပွဲရဲ့ဒီအမတ်တရပုံရိပ်တွေပဲပေါ့ ဖះလောင်းကထိုင်းနေတာထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြောဆိုကြအဲ့ဒီမှာဗျာဒိတ်တော်ခံပြီးတော့ဖះလောင်းကိုယ်တိုင်ကဘာတွေစဉ်းစားလဲသူမိသားရဲ့သိလေးကဘာတွေစဉ်းစားလဲနတ်တိပြမတွေကတော့ဝိုင်းပြောနေပြီဒုဝံဟုတ်တော်ဘွေဒုဝံဗုဒ္ဓဘွေတတိသေချာပေါက်ဖះဖြစ်မှာကြည်ဒါတွေတွေ့နေရပြီသေချာပေါက်ဖះဖြစ်မှာရှေးတုန်းကဖះလောင်းနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဗျာဒိတ်တော်ခံပွဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံတွေ့နေရပြီသေချာပေါက်ဖះဖြစ်မှာလို့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဖះလောင်းကဘာတွေစဉ်းစားနေတုံးဆိုဗုဒ္ဓတ္တဝဆနံတုတ်တော်ဟာတတသဟတိနာစုပေယဟထတုတ်တော်ပမောတိတော်တုတ်ထဟထောပမောတိတော်အေဝံစိန်တေသဟန္တရာသူမိရာယတိကသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြောတာ အဲ့ဒီလိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အတီးပြုတ်ပြီးကောင်းကြီးပေးနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့စကားနော်တသောသောလောကရကနတ်မြမာတွေရဲ့စကားနော်ဘုရားကဗျာဒိတ်ပေးသွားတဲ့စကားလဲရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိနေတယ်လောလောဆယ်တသောသောစကြဝဠာက နတ်တိမြမာတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဘုရားဖြစ်မှာတေးကြတယ်လို့ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုနေတဲ့စကားဒီစကားနှစ်ရပ်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟထ တုတ်ထောတုတ်ထဟတ်ထောအလွန်နှစ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ပြီးဘာဖြစ်လဲဘာစိတ်ကူးတွေသူ့မှာ ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအဒိစ္စဝဆနာဗုဒ္ဓအမောကဝဆနာဇိနာအေးဖះဆိုတာစကားပဲတော့မှနှခေါမပြောဘူးဖះကဖះဖြစ်မယ်လို့ပြောသွားတာဘယ်တော့မှ ပြန်ပြင်မဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဒိစ္စဝဆနာဆိုတာ ဘယ်တော့မှနှကာမပြောဘယ်တော့မှပြင်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူပြောတဲ့စကားဟာတေချာပေါက်ပဲဒါကြောင့်မို့အတ္တစ္စဝဆနာစကားကိုနှစ်ခွမပြောဘူးလူတွေကြတော့နှစ်ခွပြောတယ်လေနှစ်ခွပြောတယ်သေးသေးချာချာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ခွပြောရတယ်အဲ့တော့ဘုရားကြတော့တခုပဲပြောတယ်ဧကန်တဝဆနာစိနာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တွေကပြောလိုက်ရင်တစ်ထစ်ချပဲပြောတယ်သူတို့စကားမှားသွားလို့ထပ်ပြင်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူး မပြင်းစရာမလိုအဲ့ဒါလို့ဧကန်တဝဆနာစိနာစိနာဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တရားဧကန်တတထစ်ချပြောဆိုတတ်တဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့ဝိတထံနတ္ထိဗုဒ္ဓနာဒုဝံဗုဒ္ဓောဘဝမဟာဘုရားစကားဘယ်တော့မှလွဲမှားတာမဖြစ်သောကြောင့်ငါဟာဘုရားဖြစ်ရမှာဧကံပဲလို့သူကိုယ်သူလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ ဖះဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလုံးမလုံးပဲနဲ့ဖြစ်ဖို့တော့မရှိဘူးဖះဖြစ်ဖို့အတွက်ကျိုးပန်းအထောက်အမှာတွေရှိတော့သူဆက်စဉ်းစားတယ်ဟန္တဗုဒ္ဓဂရေဓမ္မီဝိစိနာမိဣတောစီတောအေးဖះဆိုတာတမန်အားဖြင့်သူ့ဘာသူလိုလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးခုခေတ်လူတွေစဉ်းစားသလိုတို့ကတော့ပါရမီနုပါသေးတယ်ရင့်တဲ့အခါမှာလုံမယ်ဆိုဘယ်တော့ရင့်လာမလဲပါရမီမပြည့်သေးလို့ပါရမီပြည့်ရင်တော့လုံမယ်ဆိုပါရမီကဘယ်တော့ပြည့် မဖြစ်ရင်မပြည့်ဘူးပဲเนาะရင့်အောင်လုံးမလုံးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှရင့်လာမှာမဟုတ်ဘူးပါရမီက အနုကလေးနဲ့ပဲနေမှာပဲအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးစဉ်းစားတာကြည့်ဟန္တဗုဒ္ဓဂရေဓမ္မေစဉ်းစားလိုက်တာဘုရားဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့တရားတွေရှိရအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာသူဆက်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့တော့ဆို ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီဆိုတဲ့ဒီစတဲ့ပါရမီ10ပါးကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားတာဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရဲ့အရည်သွေးတွေဟာအဲ့ဒါတွေရှိရမယ်မရှိရင်ဖះဆိုတာဖြစ်နိုင်ဖះဆိုတာစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့မိမိအသက်ပင်ဖြစ်စီစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရမယ်ဒါနပါရမီနော်အေးစွန့်လွတ်ရုံနဲ့မကဘူးအများအကျိုးအတွက် ကိုချင်းတရားဟာအသက်ဆုံးပြီးတော့စောင့်ထိန်တဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းသူဖြစ်ရမယ်သီလပါရမီဖြစ်ရဒါနသီလသီလဆိုတာတမန်အားဖြင့်ဒီပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တာမဟုတ်တော့ကြောင့်တခါတရံမှာဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ဝေးကွာတဲ့ဒေသတွေမှာအလုံးကို renounce လုပ်ရတယ်မိသားစုဘဝကိုဆွတ်လွတ်ရတယ်အခွင့်အရေးတွေကိုဆွတ်လွတ်ရတယ်အဲ့လိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့သီလကိုဖြစ်ကျင့်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့် နိခမ္မပါရမီဆိုတာလဲဖြည့်ခြင်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနိခမ္မပါရမီဖြည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ကင်းလို့မဖြစ်ဘူးအသိဉာဏ်ဟာသူများတဲ့ကြီးရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ပညာပါရမီဆိုတာကိုလည်းဖြည့်ခြင်းရတယ်ပေါ့ပညာရဖို့ရအတွက်ပြည့်နေလို့မရဘူးစ조사အထုတ်မှုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးလို့ဝီရိယပါရမီဆိုတာလဲသူများနဲ့မတူအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ထားရတယ် ခန္တိပါရမီဆိုတဲ့သိခံခြင်းကိုလည်းပဲဖြစ်ကျင်ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါသစ္စာဆိုတဲ့မှန်ကန်မှုပေါ်မှာအမြဲတမ်းမမှားတဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့ပေါ်မှာယက်တည်တဲ့သစ္စာစကားဒါလည်းရှိရဘယ်ဟာလှုပ်လှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအပြောင်းလဲမရှိတဲ့အဋိဋ္ဌံပါရမီဆိုတာလေပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တာ နော်နောက်ဆုံးမှာမေတ္တာ တရားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုံးဝလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့မေတ္တာပါရမီတရားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကို လိုလားတဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုမစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောလည်းမရှိစေရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တရားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ပြီးတော့ထိုတရားတွေစီကကိုယ့်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်လာမဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုဘာကုမှမမျှော်လင့်တဲ့ဥပေက္ခပါရမီဆိုတာလေဖြစ်ကြရတယ်အဲ့ဒါမှစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်မှုတွေဟာ ဖះအလောင်းနေမှာအပြည့်အဝရလာတာဖြစ်လို့ဖះဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာသူ့ဘာသူစဉ်းကျင်စဉ်းစားတယ်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားတဲ့အတိညာသူ့ခေါင်းထဲမှာအလိုလျောက်စဉ်းစားရင်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ပါရမီ7ပါးကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဣတကာယေစတေလောကေယေဓမ္မာဘောဓိပါစနာအတိညာကိုရင့်ကျက်စေနိုင်တဲ့ အကျင့်တရားတွေဆိုတာဒါပဲဒီဆယ်ခုကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးတတုဒ္ဒံနတ္ထိအညတရဒံလံတထပဋိဒဟာဒါနသီလနိခမဆိုတဲ့ဒီပါရမီ7ပါးကလွဲပြီးတော့တခြားလှုပ်เสียဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အခိုင်အမာ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးပါလို့ဖះလောင်းလာပါရမီတွေဆင်ញင်ပြီးတော့အခုလို့လဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရော ကဘာမြေကြီးဟာတခါတုံဟီးသွားပြန်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါ၄သိန်းကိုဆွန့်ကပ်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီမှာချက်ပြုတ်နေတဲ့အိုးတွေပါကုံကွဲကုန်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ချက်ပြုတ်နေတဲ့အိုးတွေလည်းကွဲကုန်တယ်လူတွေလည်းပဲမူးလဲကုန်ကြတယ်ငရင်ကအလွန်ပြင်းထန်တာပြင်းထန်တဲ့အခါကျတော့ငရင်ကအကြီးကျယ်လှုပ်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါအိုးတွေကွဲလူတွေလဲကြ လန့်ညဖြန့်ညနဲ့ဆိုဒီပင်ကရာဖရာထံမှာစုဝေးစိတ်ကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘာများဖြစ်မှာတုံးဘုရားလောကကြီးဟာအင်တာမကြီးမားတဲ့ငလျင်ကြီးတုံလို့တာဘာကြောင့်လို့ဘုရားလို့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့လူတွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကမကြောက်ကြနဲ့ငါပြာဒိတ်ကြားခဲ့တဲ့သူမိတာရသိလေးဟာဖျားဖြစ်ဖို့တရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နေတာသုံးသပ်ပြီးတဲ့အဆုံးမှာ ကဘာမြေကြီးကကောင်းကြီးပေးတဲ့အနေနဲ့ခရင်လှုပ်တာမင်းတို့အတွက်ဘာမှဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရသော်ဘုရားကဒီလိုနှစ်သိမ့်စကားမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တော့လူတွေဟာဘုရားအလောင်းရှိတဲ့စီပြန်ပြီးတော့ပြေးသွားကြပြန်တယ်ပြေးသွားကြပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးကြတယ်တပိတိယောဝိဝိဇန္တုသောကောရောကောဝိနတတုမာတိဘဝံတွန္တရာယဖုတခိပံဘောရိမုဒ္ဓမံဆိုတာ ဖရာအလောင်းလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးကြတာနော်တဗိတိယောဝိဝိဇန္တုဘေယံခသိနေက ရှောင်ရှားသွားပါစေတဗ္ဗရောဂောဝိနတတုယောဂမှန်သမျှတွေတောကောရောဂောဝိနတတုစိုးရိမ်မှုတွေတို့ယောဂါတွေတို့ဘယ်တော့မှတင့်ထံမောက်မရောက်ပါစေနဲ့မာတိဘဝံတုံတရာယသင့်မှာဘာအန္တရာယ်မှမရှိပါစေနဲ့ဖုတခိပံဘောဓိမုဒ္ဓမံအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘောရိညာသဗ္ဗညုတညာတော်ကြီးကိုလှင်းလင်းမြန်မြန်ရရှိပါစေဆိုပြီးတော့အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့ကြတာတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖះလောင်းလေးဟာလူတို့တွေကအားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့ချီးမွမ်းထောမနာနေတဲ့အချိန်မှာဒတဓမ္မေတမာဓိယပါရမီ၁၀ပါးကိုငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာချပြီးတေဓမ္မေ ပရိပူရင်တော့ပဝေနံပါဝိတိတရာဖះလောင်းဟာနေရာကထပြီးတော့မိမိနေထိုင်တဲ့တောအုပ်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြွသွားတယ်တဲ့တောအုပ်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြွသွားတယ်ပါရမီ၁၀ပါးငါဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဖះလောင်းအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးနိခမ္မပါရမီတို့ဆိုတာတွေကဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပါရမီဖြည့်ဖို့တောအုပ်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်တဲ့ ဒါဟာကစုံလာပြီဗျာဒိတ်တော်ခံပွဲရဲ့အမှတ်တရဒီပုံရိပ်များပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့သူမိတာယသိလေးရဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားထံဗျာဒိတ်ခံတဲ့အခြေအနေတွေမှာအခုလိုအဖြစ်ပြက်တွေကြုံတွေ့ကြရတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကစုံလာပြီအမှတ်တရအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်မှတ်သားသားနှလုံးသားထဲမှာကြည်နူးမှုပီတိတရားတွေဖြစ်အောင် ဒီခေါင်းစည်းနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့ဖះလောင်ပါရမီဖြည့်မှဖះဖြစ်တာဆိုတာလို့ဒုဒတွေဟာလည်းပဲလှုပ်တဲ့လှုပ်တိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဒုဒတွေလှုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးကုသိုလ်ပါရမီတရားတွေဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံ ငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းမာ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 သဗ္ဗေတံကျွင့်မဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြမြဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟူသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်တဝရအေးမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုပွဲကြုံဖူးပွဲညကုန်သည်ဖြစ်၍ သူကန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝရန်တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လည်၍နေကြပါစေကုန်တည်း